cuma tangan tuh boleh nang sopan boleh rumah saya saya juga kok saya panas ini ini harapannya apa ini rasaku wes terasa yang nama kalian ini mesti apa nih ultran ultran wis nampa seket seket ra nampa Belum boleh Rasanya gue muncir ke perut waktu ya Ini, misalkan tahu hal Lewek yo sengko rojo unyukang patungo unyukang patungo pusekan tojan mo opo amik kutoko tegesi kreto gerbo siapa gerbo sisi ing banteng sekolah suwi maju mat limenggo manarmuno manarmuno cari mie garudo ingkang awake kula binangan bewok do mendak mentul mendak mentul bisa mantuk mantuk kaya bisa nyaut tanpa kang liwat Saereto kayu cendono miwak garu rasa welang kandhane. Umat bidri biruh disuwangi rendon mas pinetolong gadung rampak. Cendela kaca gedak binuang rasane tegese kaca bening. Dasar kandhane ketok sawoko bed mati saka rajane wesi. Gusti Barito Purosani manambal kebu mesi saka Joyontakan. Rodaminya kereta ingkang sisik peneng kayu jati bimbel, Unsurane kena nggo gawe rangka gayaman. Ingkang sisik kiri kayu jati ndono. Ingkang wingking sisik kiri kayu walas. suasane bisa kanggo ndelok wedan